γύρισα και μίλησα, δηλαδή αυτό το πράγμα που μου γύρισε και μου είπε η κυρία Ζηζή να κάνω, υποστηρίξα τον εαυτό μου, γύρισα και είπα ότι όχι, εγώ θα τους εξυπηρετήσω και εκείνη τη στιγμή είδα ότι μπορεί ε, προσωρινά να ταράχτηκε που αντιμίλησα εν μέρη, παρόλα αυτά όμως μετά η μετέπειτά μας συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή γιατί είχα βήμα, με εκτιμούσε και με σεβόταν τις αποφάσεις που έπαιρνα απέναντι στους πελάτες.